のへえ私のこと見てんだそっかふんこっちに来ても見てくれるあ目があった <laughs> ねえ西方私ね今日言いたいことがあって来たんだけど聞いてくれる 私ね <laughs> 西方のこと好きだよ